mehr als 100 Online-Meditationen und Coachings sowie Kurse in russischer und deutscher Sprache bestätigen den Erfolg des Konzepts, das Reflexzonenmassagen mit Bioenergie und Meditation verbindet. Die Methode bringt schnell Ergebnisse und verbessert auf Dauer ihre Gesundheit und transformiert den Menschen. Sie selbst, die eine Transformation von Hydrologieingenieurin zu energetischen Heilerin in Israel erlebt hat, ist heute mit ihrem gesamten Wissen zu uns gekommen. Hier ist sie, Olga Böhme Solomonowskaja. Meine Motto, meine Motto lautet, weg von Ärger und mit klarem Kopf. Sie kennen bestimmt eine Situation, kennen Sie alle. Eine Situation, wo Sie wirklich verärgert sind. Und eine gegenüber hört nicht auf, Sie zu ärgern. Und macht immer weiter und immer weiter. Und Sie sind irgendwann so genervt, dass sie wollen einfach dem Gegenüber einfach reinhauen. Statt Faust zu ballen. Nehmen Sie bitte jetzt alle, nehmen Sie bitte alle rechte Hand, rechte Daumen. Versuchen wir einfach. Und legen Sie auf die Spitze von Zeigefinger und massieren Sie im Kreis in den Bewegungen. Und dabei einfach tief einatmen und ausatmen. Sie können auch weiter auf andere Finger aufmachen. Das ist eine sehr gute Methodik. Es funktioniert einfach so, dass ähm, Gehirnzellen bekommen mehr Sauerstoff. Dadurch Kopf wird klar wir sind ruhige und unser Chef, der wahrscheinlich gegenübersteht, verwirrt. Aber wir gehen ein bisschen weiter, <laughs> wenn Sie einverstanden sind. Wir machen kleine Meditationen. Ich glaube, es hilft in dieser Zeit euch alle und mir auch. Einfach bitte schließen Sie die Augen. Tief einatmen und tief ausatmen. Dabei stellen Sie vor gedanklich Ihren Kopf. In diesem Kopf stellen Sie wie ein Behälter. In diesem Behälter befinden sich verschiedene Erwartungen. Erwartungen, die sind wie ein tickende Zeitbombe, wenn sie nicht in Erfüllung gehen und die sind wiederum, liegen da energetisch wie eine Knoten. Finden Sie so eine Knoten jetzt und lösen Sie gedanklich das auf. Und die Feder ziehen Sie und verbrennen im Feuer von der Klarheit. Jetzt einfach nochmal tief einatmen bringen sie dort, wo die Knoten war, helles Licht von oben. Und bitte ausatmen und wieder herkommen. Wie geht's Ihnen? Bitte eine Botschaft an Sie. Frei von Ärger und klar im Kopf. Und das kann man Meditation, mit Meditation schaffen, mit Energie, und auch Reflexologie. Probieren Sie aus. Vielen Dank euch und bleiben Sie gesund.